stabilimento. Però a un certo punto questo meccanismo si interrompe, perché evidentemente quando poi questa tecnologia viene generalizzata, tu devi iniziare ad abbassare le condizioni anche in questi stabilimenti e a ridurre i posti, eh, i posti di lavoro. Eh, quindi l'autonomia scolastica universitaria, cioè la scuola e, le, e le università completamente asservite al mondo dell'impresa. Il welfare aziendale, cioè pezzi di non più diritto allo stato sociale, ma di servizi che l'azienda ti dà in quanto tu sei indipendente di quell'azienda, non in quanto sei un lavoratore con dei diritti. Eh, e la 4.0 si regolano, fanno parte dello stesso identico eh, sistema. Eh, ovviamente questo processo che ha una sua oggettività eh, non assolve eh, il ruolo della direzione soggettiva, cioè delle burocrazie sindacali, che in una serie di aziende hanno determinato che questi processi potessero venire avanti in complicità con la stessa burocrazia sindacale. Nel nostro piccolo noi siamo un esempio di che cosa di alternativo si poteva fare, cioè il fatto che non esiste un'unica fatale, fatale eh, eh, oggettività a cui non ti puoi, non ti puoi eh, opporre. Eh, perché noi siamo un'industria automobilistica addirittura collegata a Fiat, eppure dal 2007 in poi le condizioni tra noi e la Fiat, eh, salariali, diritti, si sono eh, completamente diversificate. Nel 2007 in GKN ci fu di fatto un tentativo di introdurre i 18 turni, cioè di iniziare a passare dal lavoro da lunedì a venerdì al lavoro da lunedì a sabato o anche con la domenica in notturno. E mentre quel modello in Fiat passò, tant'è che oggi eh, negli stabilimenti Fiat si lavora 18-21 turni, cioè lavori anche i festivi, eh, come in maniera ordinaria, da noi non passò, si rimase ai 15 turni. Quello implicò una differenza non da, non, non da poco conto, perché prima di tutto quando il padrone deve introdurre delle novità non le introduce mai per tutti i lavoratori, non è così stupido, di solito le introduce per gli interinali, per quelli nuovi, eccetera, iniziando a diversificare i lavoratori. Per esempio da noi questa nuova turnazione sarebbe stata introdotta solo per i giovani precari in cambio di assunzioni, quindi avrebbe voluto dire, come, come per esempio è successo nei grandi centri commerciali o in Fiat, che solo un pezzo della fabbrica avrebbe iniziato a girare sul eh, ciclo continuo su tutti i giorni. Quindi per esempio quando noi avremmo fatto sciopero, questi lavoratori eh, non avrebbero scioperato andando a recuperare la produzione che noi facevamo perdere con lo sciopero, avresti iniziato a perdere potere eh, contrattuale. Secondo, ogni qualvolta la produzione tirava, ed è successo tante volte nonostante la crisi, e il padrone aveva bisogno magari del sedicesimo turno, cioè di farti venire una volta in più, avrebbe già avuto la possibilità di farlo perché già gli era stato concesso con, con l'orario di lavoro. quindi si saresti trovato ogni volta a dover scioperare per ottenere delle conquiste. Avendo noi, ottenuto, avendo noi invece tenuto la mano sul rubinetto del tempo e, e avendogli impedito di, di aprirlo ad un certo livello, in tutti questi anni, ogni volta che l'azienda aveva bisogno di accelerare la produzione, eh, glielo impedivamo semplicemente bloccando gli straordinari e in questo modo portavamo a casa, in alcuni casi diritti, in altri casi, in altri casi eh, assunzioni. Eh, che cosa ha implicato questo nel, nel, negli anni? Primo, che ci siamo mantenuti uniti, per cui ogni qualvolta eh, c'è un eh, una lotta, uno sciopero, ci ritroviamo compatti di fronte ai cancelli e il giorno che non avverrà più questo probabilmente perderemo tutto quello che abbiamo, eh, che abbiamo ottenuto e anche, e anche, di più. E sulla base di, di questo elemento di tenuta dell'unità abbiamo sviluppato altri strumenti per mantenere l'unità. Ad esempio, se volete banale, ma non è, non è, non è così poco, abbiamo costretto l'azienda a un accordo, dopo che è stata di fatto smantellata la lotta sul Jobsart, di applicazione dell'articolo 18 del 70. Cioè in CKN ancora oggi quando tu vieni assunto, viene assunto col cappello dell'articolo 18 del 1970 e non col Jobsart. E non è cosa di poco conto. Una cosa di poco conto perché fa sì che tu, quando vieni assunto, ovviamente abbia ancora un livello di tutela sindacale eh, per esempio nell'esprimere il tuo pensiero, nello scioperare, che in altre aziende inizia a essere eh, ovviamente utopia. Quando nel 2008, dal giorno alla notte, l'ordine dei, dei semiassi Fiat passò da 10.000 a 0, quando avvenne la, la, la grossa botta della crisi del 2008, eh, l'allora GKN mandò via centri interinali dalla mattina eh, alla sera. Quindi una situazione non facile per far sindacato perché evidentemente non può colpire l'azienda con lo sciopero perché l'azienda stessa che è ferma perché non ha richieste. Eppure in quella lotta per mantenere centri interinali si ottennero alcuni principi che ci portiamo ancora dietro e che sono totalmente diversi da quello che succede nel resto del mondo del lavoro e che sono anche qua abbastanza banali. Ad esempio l'esistenza di un bacino di utenza degli interinali. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, l'azienda è costretta a richiamare sempre gli stessi ogni qualvolta la produzione riparte. Eh, in altre aziende dove ho lavorato prima di GKN, per esempio la Ferragamo, l'industria della moda, eh, ogni due anni tutti gli interi precari venivano mandati via e il giorno dopo che io ero stato mandato via c'era un altro che faceva lo stesso lavoro, richiamato e formato lo stesso lavoro. Per cui c'era un 50% di fissi e un 50% di precari stabile con i precari che continuavano a ruotare e il fisso che veniva abituato a utilizzare il precario in affiancamento come lo schiavetto su cui scaricare in maniera vile eh, il, i, carichi di, i carichi di lavoro. Da noi non è così. L'azienda deve sempre chiamare gli stessi, se li manda via, e assumere in base all'anzianità di servizio accumulata. Quindi non è che tu fai tre anni magari di precariato, arrivi alla fine dei tre anni, entra l'amico degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, che magari non sciopera e viene assunto lui. Si deve tenere a un, eh, livello di anzianità, se no probabilmente non sarebbe stato assunto se non ci fosse stato attivo questo, eh, questo, questo accordo. E, ehm, Altre cose banali, ma non sono, non sono banali, le pause ergonomiche. Eh, noi abbiamo, credo, un'ottantina di ridotte capacità lavorative, cioè di lavoratori che per i movimenti ripetitivi negli anni hanno dolori alle spalle, ai gomiti, alle, alle mani. Abbiamo anche scoperto eh, che sui tempi ergonomici l'azienda in qualche modo, a nostro parere, eh, ci ingannava, ma questo sarebbe un discorso tecnico, insomma, queste sono domande lo posso, lo posso fare. Eh, e sono state introdotte quattro pause ergonomiche da 10 minuti più il tempo tutto pagato all'interno delle 8 ore. Cioè mentre in Fiat i nostri colleghi si vedevano introdurre l'ergo WASC, un sistema devastante e Marchione addirittura li obbligava, se volevano investimenti di lavoro che non hanno, a togliere 10 minuti di pausa, noi passavamo ad averne 40 più la mezz'ora di mezza, più 10 minuti di cambio tuta, cioè di, di perché non è che mi cambio la tuta perché piace perché mi piace mettermela, ma me le devi pagare all'interno delle otto ore il, il, il cambio tuta. Laddove tutti gli altri passavano a eh, un premio di risultato legato alla produttività, che è una truffa, è una truffa. Se voi andate a vedere in qualsiasi paese, eh, le statistiche dimostrano che più i salari sono legati alla produttività, più non si sa come mai sono legati alla produttività ma la curva della produttività fa così e la curva dei salari fa così, eppure sono legate alla produttività, perché evidentemente la produttività è qualcosa non misurabile, che non dipende da te, perché la produttività può essere un camion del fornitore che arriva in ritardo, un, una macchina che si rompe e non c'è una manutenzione adeguata, un collega che non è stato formato e quindi ci mette più tempo, quindi non è misurabile la produttività e loro stessi lo sanno. E, e di fatto reintrodurre i, i premi di risultato legati alla produttività velocità significa tornare eh, lentamente al vecchio ottimo che esisteva prima del 68 eh, e che è una forma di abbassamento dei salari perché per quanto tu corra non stai mai sufficientemente dietro la produttività o gli standard di produttività voluti dal padrone. Noi per esempio abbiamo un pezzo di premio di risultato che è fisso, cioè qualsiasi cosa succeda, che, che il mercato dell'auto cresca o non cresca, cioè me lo riconosci perché è una forma di retribuzione, non è una forma di cottimo, eh, di cottimo eh, velato eh, e potrei continuare, probabilmente altre cose anche me, me, me, eh, me ne sono dimenticato rispetto all'impianto eh, che, che, abbiamo, costruito. Ehm, non perché siamo più bravi, non perché siamo più belli, non perché la GKN sia un, un soviet, il livello politico del lavoratore GKN è equivalente a quello, ahimè, di qualsiasi altro lavoratore in questo, in questo paese. Il lavoratore medio GKN vota 5 Stelle quando va bene, e eh, purtroppo eh, in, in, diversi casi vota anche Lega, eh, soprattutto con le ultime elezioni, perché non, non, viviamo in un altro paese, viviamo in una situazione dove comunque l'assenza di riferimento politico di classe pesa eh, sulla, sulla, coscienza. Il problema è se eh, attraverso ogni attacco che l'azienda ti porta, ogni manovra, ogni propaganda, eccetera, tu riesci eh, ad avere sempre chiara la necessità dell'unità tra lavoratori e a eh, praticarla. Eh, costruendo anche un modello sindacale, se possibile, alternativo e più avanzato, e poi, e poi Noi per vent'anni in questo paese, almeno dall'inizio degli anni dal 90, ma si potrebbe in realtà andare più indietro, abbiamo avuto il cosiddetto modello sindacale concertativo. Eh, I tavoli tra azienda e sindacati, il sindacato che fa ogni tanto la lotta solo per spostare gli equilibri al tavolo, no? sostanzialmente all'interno di una grande concertazione. Questo modello è stato superato da destra però, nel senso che a furia di concertare eh, e di chiamare gli scioperi a, eh, in maniera formale e rutinaria, eh, i lavoratori hanno smesso di rispondere alla chiamata dello, dello sciopero, tant'è che eh, gli stessi sindacati fanno sempre più fatica a rinnovare i contratti nazionali e a volte è meglio se non li rinnovano, perché ogni rinnovo eh, sono, sono lacrime e sangue. Eh, in una situazione per di più di crisi, dove scioperare a volte non è efficace perché l'azienda in realtà non ha, non ha domanda, eccetera, eh, il sindacato, l'apparato sindacale, la burocrazia sindacale esce da destra, modello concertativo, sviluppando un modello di tipo corporativo che si regge con quanto dicevo cioè il sindacato che non è che convoca le lotte in maniera parziale per aprire il tavolo con l'azienda, no, non ci pensa nemmeno. Rappresenta solo i suoi iscritti, solo i suoi tesserati, fornisce dei servizi ai suoi eh, tesserati, sviluppa degli enti bilaterali con i padroni e vive dei contributi che hanno gli enti, gli enti bilaterali. Noi ovviamente sia al vecchio sindacato concertativo che a questo modello sindacale di natura corporativa eh, che è ben rappresentato dalla CISL, ma che è evidentemente un modello pienamente abbracciato dalla CGL, e soprattutto nel pubblico impiego. Ora, nelle ultime elezioni ho visto che stanno ulteriormente eh, ampliandosi sono cresciuti proprio i sindacati di natura corporativa. A questo modello noi contrapponiamo un modello sindacale partecipativo e rivendicativo, cioè che cerchi di eh, diluire sempre di più il sindacato tra i lavoratori eh, affiancando all'RSU, che è comunque una forma di rappresentanza avanzata, ahimè, rispetto a quello eh, che, che, esiste in tanti luoghi di lavoro dove non esiste RSU o esiste l'RSA, che è una forma ancora più verticistica, ma che comunque è una forma burocratizzata istituzionale, e affiancandola con il collettivo di fabbrica, come abbiamo creato da noi, cioè lavoratori che fanno attività sindacale volontariamente, che affiancano il consiglio di fabbrica. È un consiglio di fabbrica eh, che viene eletto, infatti lo chiamiamo così, non lo chiamiamo RSU, attraverso un proporzionale puro, quindi non con le regole della rappresentanza che imbrigliano questo, questo, questo passo di fabbrica, e vorremmo, cercheremo eh, prossimamente di reintrodurre i delegati di reparto, che sono qualcosa eh, che fu creato negli anni 60. Perché? Perché poi alla fine fondamentalmente la, la struttura che ci serve è una struttura che sia in grado di creare su tutto, dal tempo macchina alla tecnologia, alla formazione, al salario, eccetera, quella forma di dualismo di potere che è insito in ogni tipo di lotta, di, di conflitto tra capitale e lavoro. Eh, a noi ogni tanto ce l'hanno fatta la battuta ai tavoli, ma voi volete le chiavi dell'officina? Eh sì, noi vogliamo le chiavi dell'officina, perché la conosciamo, perché ci lavoriamo ehm, perché la sapremmo amministrare e gestire e, e perché sostanzialmente l'officina deve essere, deve, eh, l'officina, l'ufficio, la scuola, l'ospedale, dovunque ci sia lavoro, deve essere riportata a un banale principio. Eh, ogni attività di produzione e riproduzione della ricchezza in questa società è qualcosa che è fatta dall'uomo, finalizzata per l'uomo. Quindi deve essere fatta per i bisogni umani, attraverso i bisogni umani, quindi la necessità di vivere dignitosamente del proprio lavoro e nella, nella, nella piena qualità de, della propria vita, quindi riducendo l'orario di lavoro a parità di salario, eh, diminuendo sempre più, di più la, la, fatica umana e allo stesso tempo eh, è quello che io faccio, qualsiasi sia la mia attività, è finalizzata alla, al, al, bene sociale. Io non produco segnassi perché mi diverto, eh, produco segnassi perché andranno sotto l'auto di qualcun altro e vorrei magari che quell'auto fosse elettrica, vorrei che non fosse magari un'auto ma un mezzo pubblico di trasporto che migliori la mia vita e la vita eh, dove andrà. Eh, la chiave per arrivare a questo tipo di società che superi l'attuale mercato eh, sta nei conflitti società, il capitale e il lavoro, non solo il conflitto tra l'operaio e il padrone, tra qualsiasi forma di lavoro dipendente e il, il capitale. Questa discussione sull'industria 4.0 non fa nient'altro che tendere al massimo questa discussione. Noi lottiamo per una società pianificata in base ai bisogni dell'uomo. È una vecchia idea, un'idea di Karl Marx, visto che oggi siamo nel centenario della sua nascita però il vecchio Carlo non poteva nemmeno immaginare quanto sarebbe facile oggi pianificare l'economia col livello di algoritmo e di tecnologia che abbiamo, perché tutta la pianificazione che loro fanno per, per il profitto, il fatto che io faccio un ordine, anzi non lo faccio nemmeno l'ordine, vado su una pubblicità del telefonino e già il telefonino dice oh guarda guarda che c'è uno qua che sta guardando il sito quindi parte lo studio dei miei dati e quindi sanno già come orientare la produzione eccetera tutto questo che nel capitalismo è un incubo per il lavoratore per il disoccupato è potenzialmente domani una fonte di controllo sociale, di distorsione ulteriore dei consumi, della povertà, eccetera, in una società diversa può diventare la base per una pianificazione democratica eh, del, del, dell'economia. E, e, quindi benvenga questa tecnologia, ma ce ne dobbiamo impossessare come ci dobbiamo impossessare di tutti i mezzi di produzione.